Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke video kita yang pertama berkenaan ber, uh, video kita yang pertama dalam subjek algebra untuk matrikulasi. Dan insya-Allah dalam video kali ini kita akan mulakan uh, kita akan mulakan subjek kita dengan Uh, bab yang paling asas iaitu bab satu berkenaan dengan konsep-konsep asas di dalam algebra. Baik. Jadi penting sebenarnya untuk kita kenal konsep-konsep sebegini sebab nanti bila kita akan pergi ke bab-bab yang seterusnya seandainya kita tak kuasai konsep-konsep ini dengan kemas dikhawatiri nanti kita akan ada masalah untuk uh, memahami topik-topik akan mendatang dan kita akan susah untuk jawab soalan-soalan yang berkenaan. Baik. Jadi kita mulakan dengan sistem nombor obviously memang nombor ni penting sebab dia adalah kita kata apa? Ia adalah kita kita kata umpama kalau nak buat rumah dia macam bata. Batu bata. Yang yang membina rumah, yang membina bangunan. Jadi nombor ni diumpamakan sebagai bata. Kerana sebab kita banyak konsep-konsep yang topik-topik kita belajar lepas ni semuanya dibina di atas pertama sekali sistem nombor. Dan apabila kita bercakap tentang sistem nombor dalam algebra untuk partikulasi, kita hanya fokus kepada sistem nombor nyata sahaja. Sistem nombor nyata ataupun real number system. Baik. Jadi, kita mulakan. Baik. Dalam sistem nombor nyata, terdapat ya- wujudnya beberapa jenis nombor. Jenis, sorry, jenis jenis-jenis nombor. Baik. Jenis yang pertama adalah nombor asli ataupun dalam bahasa Inggerisnya natural number. Natural number. Baik, nombor asli Ah, kita gunakan kita gunakan double n uh, sebagai simbol untuk nombor asli n nombor asli adalah 1 2 3 4 5 dan seterusnya dalam erti kata lain sebenarnya nombor asli ni adalah nombor-nombor yang kita gunakan untuk mengira untuk membilang baik jenis nombor yang kedua adalah nombor integer integer. Dalam bahasa Inggeris pun pun integer juga. Baik. Integer adalah kita gunakan double z sebagai simbol. Integer adalah kosong, positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3 dan seterusnya. Baik. Persamaan dia antara nombor integer dan dan nombor asli adalah aa, ah, kita tak ada nombor di tengah-tengah. Macam kosong, satu, Ah tak ada nombor tengah-tengah. Sama macam nombor asli. Kita tak ada kita tak ada nombor yang berada di antara satu dan dua. kalau kita gunakan konsep nombor asli. Jenis nombor asli dan nombor integer. Tapi beza di antara, di antara nombor asli dan nombor integer. Kalau kita tengok nombor asli, nombor asli tak bermula dengan kosong. Tak bermula dengan sifar. Sementara integer bermula dengan sifar sebab integer, sebab sifar adalah elemen yang penting dalam integer. Dan satu lagi perbezaan di antara nombor asli dan nombor integer adalah uh, dalam nombor asli kita hanya gunakan nombor yang bernilai positif sahaja. Tetapi di dalam, di dalam integer kita kita masukkan sekali nombor-nombor negatif. Ha, sebab tu saya gunakan simbol positif negatif satu, maknanya satu dan negatif satu, dua dan negatif dua, tiga dan negatif tiga. Baik. Jenis yang ketiga dan jenis ni yang paling jenis ni yang agak penting adalah nombor sorry nombor nisbah ataupun bahasa Inggeris dia rational number baik untuk memahami nombor nisbah okey untuk nombor nisbah ni simbol yang kita gunakan adalah double q okey nombor nisbah adalah sebarang nombor yang boleh diwakili dalam bentuk pecahan A per B ataupun bentuk nisbah A per B di mana A dan B ni adalah nombor-nombor dari integer. Nombor-nombor dari integer. Contoh, kita ambil contoh. Hmm, kita ambil contoh 1 per 4. Minta maaf. 1 per 4. Satu per empat adalah nombor nombor nisbah. Sebab kita gunakan satu dan empat dan satu dan satu dan angka satu dan empat ni wujud di dalam integer. Baik. Dan nombor nombor nisbah kita boleh selain daripada kita kita wakili dalam bentuk nisbah dalam bentuk pecahan, kita juga boleh wakili nombor nisbah dalam bentuk perpuluhan. Contoh contoh yang sama satu per empat satu per empat adalah nombor pecahannya, eh nombor perpuluhannya. 0.25. 0.25. Contoh lain adalah 2 per 5 silap. Minta maaf. 1 per 5. 1, 1 per 10. Senang. 1 per 10 adalah 0.1. Baik. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah untuk sesetengah nombor nisbah yang kita boleh tukar ke, eh, yang yang diwakili dalam bentuk nombor perpuluhan uh, sesetengahnya akan kita akan lihat akan mempunyai ciri di mana tempat perpuluhannya tak tidaklah kita kata tidaklah infinity dia akan sampai satu tempat dia akan berhenti ha, ataupun kita kata ciri ni ia mempunyai tempat perpuluhan yang berakhir berakhir. Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil terminating number. Eh, terminating decimal decimal places. Terminating decimal places. Baik. Bermakna kalau kita tukarkan, tukarkan satu nombor nisbah kepada bentuk perpuluhan, kita akan dapati nombor tu mungkin dia punya tempat perpuluhan mungkin dua tempat perpuluhan, mungkin tiga, mungkin sepuluh, mungkin seratus. Tapi sampai situ je lah. Ha, sampai situ dia takkan pergi lebih. Okey setengah nombor pula. Setengah nombor. Contoh. Kita ambil contoh. 1 per 3. Bila kita tukarkan kepada bentuk pecah nombor perpuluhan, kita akan dapat 0.33333 dan seterusnya. Pengulangan nombor 3 ni tak berhenti. Tak berhenti. Hatta walaupun lepas seri sejuta tempat perpuluhan. Jadi untuk nombor sebegini kita panggil, ia adalah nombor yang mempunyai tempat perpuluhan yang tak berakhir. Non-terminating. Non-terminating decimal places. Tapi, untuk nombor sebegini, kita akan nampak uh, corak pengulangan. Corak pengulangan. Jadi, kita panggil sebagai, kita nampak nombor ni walaupun dia tak berakhir tempat perpuluhan, tapi kita nampak corak pengulangan ni. Berulang. berulang ataupun dalam bahasa Inggeris dia repeating. Non-terminating but repeating number. Okey, baik. Ini adalah nombor nombor nisbah. Baik. Jenis yang keempat dan jenis yang terakhir yang biasa yang, yang akan kita kita jumpa juga adalah nombor nombor tak nisbah. Nombor tak nisbah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia, irrational number. Irrational number. Jadi untuk nombor sebegini ni, dia adalah ia adalah lawan kepada nombor, nombor nisbah. Maknanya nombor tak nisbah ni adalah uh, satu nombor yang mana kita tak boleh ungkapkan dalam bentuk bentuk nisbah. Ha, nombor nombor nisbah nombor tak nisbah adalah bahasa mudah dia ataupun memang sebab nama dia nombor tak nisbah kan. Nombor tak nisbah adalah satu nombor, satu jenis nombor yang kita tak boleh ungkapkan kita tak boleh ungkapkan dalam bentuk nisbah. Ha, dalam bentuk nisbah. Contoh tapi kita boleh uh, letak perwakilan perpuluhan dia. Contoh kita ambil contoh. Uh, kita ambil contoh pi. Contoh yang paling kita selalu pakai, pi. Kadang-kadang kat sekolah kalau kita ada soalan, kan dia suruh guna formula tu kena pi. Soalan akan kata, okay, guna nilai pi, 3 point sekian sekian. Ha, tapi nombor tu tak banyak lah, pi tu kan. Okay, tapi kalau ikut sebenarnya pi ni adalah 3.141. 592 653 dan seterusnya. Tak berhenti dan kita nak tak nampak pengulangan, corak pengulangan dia. Baik. Contoh lagi untuk nombor tak berisbah, nombor tak nisbah adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 adalah dia punya perwakilan perpuluhan dia adalah 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2 dan seterusnya. Jadi untuk dua nombor sebegini kita kita kita kita, kita nampak dua ciri yang berikut. Pertama tempat perpuluhan dia tak berakhir. Eh tempat perpuluhan dia tak terhingga minta maaf, tak terhingga. Ha tak berakhir lah, bahasa mudah dia. Eh ber, tak berakhir betul lah, tak berakhir minta maaf. Tak berakhir. Tak berakhir. Non terminating. Dan ciri yang kedua untuk nombor tak bernisbah, nombor tak nisbah ni adalah selain daripada tempat perpuluhan ni tak berakhir, dalam tempat perpuluhan tu, dalam perwakilan perpuluhan tu, kita tak nampak corak pengulangan macam tadi. Macam ni tadi. Kita tak nampak corak pattern, pattern repeating pattern dia. Jadi untuk nombor nisbah, selain dia tak berakhir, dia juga tak berulang. Tak mempunyai corak yang berulang. Tapi nombor ni nombor nyata lah. Dia bukan nombor tak nyata. Nombor nyata sebenarnya. Okay. Jadi inilah empat nombor, empat jenis nombor yang wujud di alam nombor nyata. Jadi untuk kita kata buat, kita kata ringkasan dia, ringkasan. Baik, nombor nyata. Minta maaf. Nombor nyata. Di mana untuk nombor nyata ni ataupun real number kita gunakan double R. R ni daripada kalimah real, real number. Okay baik. Real number, basically dia ada terbahagi kepada dua jenis. Satu yang kita boleh ungkapkan dalam bentuk nisbah. Nisbah. Satu lagi yang tak boleh diungkapkan dalam bentuk nisbah ataupun tak. Nis. Maaf. Nisbah. Baik. Untuk nombor tak menisbah ni dia tak ada pembahagian lagi. Tak ada. Tapi untuk nombor yang bernisbah, untuk nombor yang kita kata rational number, kalau kita tengok tadi pengertian dia adalah nombor nombor nisbah adalah nombor yang boleh diungkapkan dalam bentuk pecahan. Di mana pecahan ni adalah A per B dan A dan B ni adalah nombor daripada integer. Jadi nisbah ni basically terdiri daripada integer. Dan integer mempunyai tiga tiga komponen satu nombor negatif, satu nombor positif dan angka kosong. Ha, angka kosong. Jadi inilah sebenarnya kalau kita nak nampak ringkasan dia, inilah ha, nombor-nombor yang wujud dalam nombor nyata. Ha, dalam nombor nyata. Baik. <clears throat> dan kalau kita nak tukarkan, ha, bukan silap, kalau kita nak wakilkan sistem nombor nyata ni ke dalam bentuk uh, garis nombor, duduk key guys nombor baik kosong satu dua tiga empat negatif satu negatif dua negatif tiga dan seterusnya negatif empat baik biasa dia kalau kita gunakan kita gunakan garis nombor kita mesti bermula dengan titik mula. Dan titik mula untuk garis nombor biasanya, bukan biasanya, selalunya dan memang ke kebiasaan dia, dia bermula dengan kosong. Titik mula. Titik mula ataupun kita panggil sebagai origin. Origin. Baik bila kita di paper kosong, bila kita lihat nombor-nombor yang berada di sebelah kos di di belah di bahagian kanan kosong, bermula 1 2 3 4 dan seterusnya, kita akan nampak di bahagian kanan nombor ni di bahagian kanan semuanya adalah nombor-nombor positif. Nombor-nombor positif. Baik. Sementara nombor-nombor yang berada di sebelah kiri kosong, titik mula adalah nombor-nombor negatif. Nombor-nombor negatif. Baik. Baik, di mana tempat nombor nisbah? Contoh saya ambil. 2.5 di sini. 2 negatif 2.5 kalau kita tukarkan dalam bentuk pecahan ia adalah uh, 5 per 2. Negatif silap minta maaf. Negatif 5 per 2. Baik. Di mana tempat nombor tak bernisbah? Contoh kita ambil pi. Kita ambil pi. 3.141 kan? Di Sini. Pi. Jadi sebenarnya kesemua jenis nombor yang kita bincangkan tadi. Nombor asli, integer, nombor nisbah, nombor tak bernisbah. Semuanya ada di atas garis nombor. Ha, semuanya ada di atas garis nombor. Baik. Tadi bila kita bincangkan tentang jenis nombor nisbah, kita katakan nombor nisbah boleh diungkapkan satu dalam bentuk pecahan, satu lagi dalam bentuk perpuluhan. Baik. Sekarang kita akan lihat contoh-contoh. Kita akan masuk contoh bagaimana kita nak tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor pecahan. Contoh. Contoh. Cari perwakilan perwakilan pecahan bagi nombor-nombor perpuluhan yang berikut. Baik. Cari perwakilan pecahan bagi nombor-nombor perpuluhan yang berikut. Contoh, kita ambil contoh. Kita ambil contoh A. perpuluhan 0.4 Baik, Baik, untuk 0.4, ia mempunyai satu tempat perpuluhan sahaja. Satu tempat perpuluhan sahaja. Jadi, apa yang kita boleh buat di sini? Biasanya, kalau satu kalau nombor mempunyai satu tempat perpuluhan, denominator dia adalah per 10. 10. Jadi, nombor 4 ni, kita letakkan di bahagian numerator. Baik, sekarang kita ada nombor, nombor nisbah. 0.4. Tapi soalan kita sekarang adalah, adakah nombor ni, nombor nisbah yang sekarang ini, adakah ia boleh di, di, dimudahkan juga, dimudahkan lagi ataupun tak? Sebab kalau dia tak boleh dimudahkan, itulah jawapan kita. Tapi kalau dia nombor pecahan itu kita masih boleh mudahkan, nombor tu bukan perwakilan pecahan tu lagi. Ha, bukan tu jawapan kita nak. Baik. Jadi kita lihat sekarang 4 per 10. Boleh tak kita mudahkan? Jawapannya boleh. Sebab 4 dan 10 mempunyai faktor 2 faktor 10 ni 2. Jadi apa kita buat adalah kita bahagikan 4 dan 10 ni dengan 2. Jadi kita akan dapat 2 per 5. Baik. Untuk 2 per 5 kita tanya soalan yang sama macam tadi. Adakah nombor ni kita boleh mudahkan lagi ataupun tak? Jadi bila kita lihat 2 dan 5 ni, 2 dan 5 tak mempunyai nombor faktor yang sepunya. Jadi 2 per 5 adalah jawapan yang kita nak. Jadi perwakilan pecahan bagi nombor 0, sifar perpuluhan 4 adalah 2 per 5. Baik. B. B. 0.7 di mana ha, 7 di atas 7 tu adalah garis. Jadi bermakna sebenarnya kita katakan kalau 7 ada garisan di atas 7 tu bermakna nombor tu tak berakhir, tak mempunyai tempat perpuluhan yang berakhir, tapi nombor tu berulang dengan angka tujuh saja. Baik. Jadi untuk nombor macam ni kita apa kita boleh buat adalah katakan x sama dengan 0.7 bar atas. Baik. Dan ini kita punya persamaan yang pertama. Apa yang kita boleh buat dengan persamaan pertama ni adalah kita darabkan persamaan pertama dengan 10. Darabkan dengan 10. Jadi apa kita dapat adalah untuk sisi kiri kita akan dapat 10x. Sisi kanan 7.7 bar. Okay, ini persamaan kita yang kedua. <clears throat> Baik, apa kita boleh buat dengan persamaan apa dua persamaan ni adalah tolakkan persamaan dua dengan persamaan satu. Jadi untuk sisi kiri kita dapat kita ada 10x tolak x. Jadi kita dapat 9x. Untuk sisi kanan, okey, 77 tolak 0.77. Okey, oleh kerana yang berulang sekarang ni 7 di sebelah kiri perpuluhan. Jadi kita boleh katakan nombor ni dah cancel dengan nombor ni. Ha, akan jadi kosong lah kalau kita tolak sebenarnya. Baik. Jadi sekarang yang kita perlu tolak adalah 7 dengan kosong. Jadi 7 tolak kosong sama dengan 7. Baik. Sikit lagi kita dah dapat jawapan kita. Bawa nombor 9 tadi dekat 9x. Bawa ke nombor 9 tu ke sebelah kanan. Jadi kita akan buat bahagikan dua-dua sisi dengan nombor 9. Jadi kita dapat 9 bagi 9x bagi 9. X sisi kanan 7 bagi 9. Jadi per 79. Dan inilah jawapan kita. Jadi... 0.7777 adalah nombor pecahannya adalah 7 per 9. 7 per, per 9. Baik. Untuk contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Kita ada nombor 3.214 tapi sekarang ni yang berulang dia adalah 14. 14. Baik. Bermakna sebenarnya kalau kita tukar 3.21414 Okey, apa kita boleh buat sekarang adalah step lebih kurang macam tadi. Stepnya lebih kurang, cuma okey. Kita kena kita kena lihat dekat mana nombor yang ber, tepat berulang tu. Okey, baik. Apa yang kita boleh apa yang kita boleh buat adalah katakan sekali lagi. Katakan x ialah 3.214. Ha, 14 tu nombor bulang. Okey, baik. Ini persamaan kita yang pertama. X sama dengan 3.214.14.14. Baik. Apa yang kita boleh buat adalah, first kali, kalau kita nampak pattern je kan, kita nampak, kita akan, target kita, kita nak buat, no, kita akan buat, nombor perpuluhan yang berulang tu akan cancel dengan nombor perpuluhan yang lain. Tapi masalah dia, kalau kita follow exactly macam step tadi, Oh, exactly macam setiap Contoh kita darab satu, eh, eh, eh, persamaan satu dengan sepuluh. Apa yang kita akan dapat adalah sepuluh X sama dengan tiga dua perpuluhan satu empat. Okay, ini persamaan kita yang kedua. Yang kedua, kalau kita betul-betul follow step macam tadi kan, kita tolak persamaan kedua dengan persamaan satu, kita takkan dapat yang kita nak. Sebab sekarang ni, ada nombor dua kat sini. Ah, kita nak buat ini yang kita tak nak sebenarnya. Ini kita tak nak. Okay. Jadi sekarang ni sebenarnya kita nampak yang ini yang patut kita akan ni nombor yang kita, akan kita tolak nanti. Cuma sekarang kita perlu establish persamaan ketiga pula. Okay. Sekarang ni untuk persamaan ketiga kita tengok berapa berapa tempat perpuluhan yang kita perlu alihkan. Sekadar dua je kan? Sekadar dua. Okay. Jadi kalau sekadar dua tempat perpuluhan jadi persamaan kedua ni kita akan darab dengan 100. Sebab kita alih nombor tempat perpuluhan tu dua tempat dua dua tempat tempat perpuluhan ke kanan. Jadi persamaan kedua kita darab dengan dengan 100. Jadi 10x darab 100, 10 darab 100, 10 darab 100 kita akan dapat 1000. 1000x. Untuk bahagian sisi, sisi kanan 3 2 14.14. Ha. Persamaan kita yang ketiga. Ha, kita nampak. Kita dah dapat macam kita tadi. Ha. Nombor yang kita boleh cancel. Ini dengan ni. Okay, Jadi apa sekarang kita boleh buat? Tolak persamaan 3 dengan persamaan 2. Okay, Tolak persamaan 3 dengan persamaan 2. Jadi 1000x tolak 10x. 1000x tolak 10x. Kita ada 990x. 990x. Baik, untuk sisi kanan. Okey, untuk tempat perpuluhan kita tak perlu kita tak perlu risau dah sebab memang dia akan cancel sama sendiri. Kan? Jadi tak ada tempat perpuluhan yang lebih daripada kosong. Tak ada yang risau. Jadi tempat perpuluhan kosong kosong kosong. Titik perpuluhan tu kosong kosong. Okey. So sekarang ni 3201 3214 tolak dengan 332. 3214 tolak dengan 32 kita akan dapat Okey. Eh, baru sekarang kita boleh follow step yang last tadi tadi yang kita buat dalam contoh sebelum ni. Jadi x adalah 3182 bahagi 990. Okay, sebelum tu, sebelum kita gunakan nilai x sekarang ni sebagai kita punya perwakilan pecahan, kita kena tanya. Adakah nombor ni kita boleh mudahkan? Jawapan ni memang memang boleh ya sebab hujung dia, hujung untuk 3000 ni, 3182, hujung dia sementara denominator dia adalah hujung dia kosong. Jadi kalau kita nampak dua-dua nombor, dua-dua nombor ni nombor nombor genap. Bila nombor genap boleh bagi dengan dua. Ha, boleh bagi dengan dua. Jadi kita bahagi dengan dua setiap nombor ni. 3182 bahagi dua Kita akan dapat 1 5 7 8 9 10. Minta maaf. 1591 bahagi dengan 990 bahagi 2. 495. Okey. Dan nombor ni kita tak boleh nak mudahkan lagi dah. Okey, nombor ni tak boleh nak mudahkan lagi. Baik. Jadi sekarang kita dah dapat jawapan dia. Baik, Alhamdulillah. Jadi, 3.214.1414 perwakilan pecahannya adalah 1,500 91 bahagi 495. Baik. Jadi inilah cara kita tukarkan nombor nombor perpuluhan kepada nombor nombor pecahan.